bantwana bam utishala xa mephambi kwenu mjongeni ndijongeni mamela ke ndiphethe ntoni apha izidrink ayizonwele ezi izidrinki naziya ndifuna sizisote ngokobude bazo zonke iigroups zinezidrinks ne kodwa mandibeke up up kwaba khanindisotele ende kulandele enye endana kulandele enye endana kunayo kulandele imfutshane okay good sebenzani nobabini okay good good aminat sebenzani aha good aha ngeyiphi ngeyiphi eyona imfutshane apho ngantsowo ke msebenzi ngeyiphi eyona inde apha kuni okay ngeyiphi eyona imfutshane apha kuni ngeyiphi enganeno kwende apha kuni all right ngeyiphi enganeno kwemfutshane apha kuni xelela umhlobo wakho ke uba ingakanani le ndixelele ndixelele ingakanani le khazi sithethe ngoncinci apha sithethe ngabani ngomfutshane e-e eh, eh. ingakanani ingakanani le xelela umhlobo wakho le inde mamelake sihamba siyozibeka ebhodini sizisotile zawuqala ngale ingakanani le zisotwe ngabo zisotwe ngabo mfutshane kunezi ne kwalandela le yeyona ingakanani le hayi khandithethe ngoni utshana masibhale ke siqale kule ingakanani le inde ingakanani nahambi igama inde le ingakanani Yey masuki akuthi imfu cha ne okay ndifuna umntana ke ngoku ozawuza ngaphambili iza entsha khasolathele e- e- emfutshane enzo phaya yile very good ngeyiphi ende eyona inde very good enzo ngayohlala phantsi izali kuwe eyona inde kakhulu very good nantsiya Nawe ufuna uzolathela ephi? Solathele enganeno kwalimfutshane. Iza khawuleza. Nantsi emfutshane. Enganeno kwayo ingobufutshane ngeyiphi? Yijonge. Nantsi yona imfutshane. Ngeyiphi enganeno? le uyayibona okay all right masiye ezincwadini zethu ke ngoku siyokhangela into endene mfutshane